Hello dan Assalamualaikum bersama saya Safwan kembali semula kita dalam Agent Ali Season 2, Episode 2 Aku hari ni aku akan react episode ni tanpa orang wasa, jomlah Okay okay, so ini introduction dia Agent-agent muda nak terapkan masuk dekat agent utama kan Tiada siapa yang akan sangka kalau budak-budak sebenarnya agent Kami berempat ditugaskan sebagai mentor Oh mentor, okay muda di sini. Oh, Kamu... bakal pun mentor eh invisible eh. of, of, oh, of course lah kan kalau misdirection kau of course lah so dia ni apa dia ni uh, neuro ke dia ni neuro ini agent Leon dari oh dia neuro okay dan saya agent Gita. Tekno. Tekno. Aku asyik lupa je Tekno. Gita, alright. Rakan... Ni siapa pula ni? Warna oh, hijau ni. Poison. Hmm. Eh. Oh, ada jetpack. Interesting. Jet. Okay, jet jetpack. Sniper juga. Oh, Widowmaker eh? Rosa. Rosa, okay. Mika. Mika? Eh. Dia handicap tapi dia ada robot. Oh, dia boleh berdiri sebab. Oh, nice. Dia Mika lah. Alright. Oh, okay, okay, okay. Cool. Ya, so dia Chris. Oh, okay, sure. Iman. Iman. Alright, rambut panjang. Oh, dia combo dengan Chris ke? Hmm, saya Iman. Nice. Ni apa, Bob? Bulat. Alright. So, lebih dekat lah juga. Dia bukan Rubik's Cube. Dia Rubik Circle. Sofia, Oh, tu dia punya ability ke? Oh, armor, armor. Alright. Nama aku Kai. Alright, Kai. Oh, oh. okay, okay. Oh, ni siapa pula laju nak mampus ni? Eh? Zaz. Okay, Zaz Dalam laju lah. dia Zaz? Dia tak cakap. Ah, okay. Aku Moon. Aku Moon. Moon. Oh, clone. Alright. Dia macam Sun and Moon lah kan. Kan, kan selalu Moon kan kita dikaitkan dengan apa double vision, double apa karakter <laughs> kan Moon. Rudy je. Rudy, alright. Rudy ni paling generic sekali nama dia. Rudy. Ha. <laughs> Kau buat apa? Kenapa cepat sangat gerak tadi? Uh, ah, club stem lah. Eh? Baru semalam pergi, hari ini ada lagi? Sebab best! Ramai sangat tak cukup stem nanti. <laughs> Ah betul lah. Ya ke? Okeylah, nanti kau dah settle, kita jumpa online. Ciao Sin. Oh bahaya ke Victor ni tau. Eh ada pula Elisha S tu. Ha. Tiba-tiba spawn kat situ kenapa? Lain kali kau boleh sikit. Oh ada sebab ke? Sebenarnya memang general yang arahkan. Okey. Saya mahu kamu juga turut sertai akademi latihan mata. Sebab dia dah nampak ada combo combination tu. Oh, suruh jaga. Saya mahu kamu pastikan Iris selamat. Kenapa mesti saya? Kan ada ramai lagi mentor di akademi. Sebab dah biasa ya, kau. Tapi kamu sebagai ah. pelajar akan lebih Obviously. selalu hampir dengan dia. Apa pula? Aku yang pakai Iris. Akulah yang tanggungjawab. Tapi itulah, dia orang kena work it out lah. Dia orang punya kerjasama ni. And Kedua-dua ni daily combination kot Ini je Macam cermin mata biasa je Ah, ha. kau tak tahu Macam, tapi bukan Apa lagi? Tunjuklah sikit boleh buat apa Ah. Oh, dia ni lisi semua eh. Boot extension. Oh, taklah tinggi sangat. Apa? Extension lah. Kau isi kasut kau untuk nampak lagi tinggi kan? Lul pakai kuasa untuk tu. Munir lah. Invisio. Projection source. Oh, Holography entity. Okay. Jin memang yang paling laju. Oh. Tak ada ah. ejen lain yang boleh lawan kelajuan Jin. Aku ya G I N Jin punya. Oh. Tapi still laju, okay? Dia asap. So patutnya tahu pasal teknik ni. Hmm. Dah apa Livizo ni nampak macam satu teras yang <laughs> Iris konon. Meng, meng, Jangan menghilangkan vibe. Kalau tak tahu apa-apa. <laughs> Alright. jin tu idola dia sebenarnya. Ah, I see. Ah, itu yang bahaya tu idola-idola ni mentor, menti bahaya. Ya, masa je untuk jumpa ketua teras. Karen lah, Karen yang yang ba yang barulah, yang latest. Bali. Oh, tak ada muka pun. Baik. Bagaimana pengalaman kamu di akademi setakat ni? Bagus. Woo, hmm, seronok. Cantik tempat ni. Lepas tu ada kawan baru. Kawan? Oh ni kepala alien mana ni? Guns, alright. Ya, Invisio ni memang vibe tak best ya. Ketidakstabilan override mode boleh menjadikan Iris satu senjata yang sangat berbahaya. Kalau di tangan yang salah. Okay. Jin Uno tidak akan berhenti selagi dia belum dapat alat ini. Oh, jap. Jit, jit. Oh, tu bukan Invisio. Combat. So, maksudnya Jin... Jin still tak ada pengganti ke? So, tak ada siapa ganti Trust Invisio lagi? Oh... Saya nak tahu apa sebenarnya yang berlaku semasa misi lima tahun lepas. Oh. ke apa yang Jin ceritakan yang kamu bertiga merancang kematian dia? Oh ya, yeah. we need an answer. Tak, sebuah pasukan yang lengkap perlu menggabungkan kepala oh. empat teras. Saya teras yang mana satu? Dia mesti combat eh? So dia apa? Tekno. Oh, tekno. Yalah, teknologi kan dia pakai gadget eh. So maksudnya Elisha sama teras dengan sama teras dengan apa? Zero apa tah Re Rezo. <laughs> yang perempuan yang sniper tu. Aku nak team dengan orang, Apa? Kita tak payah sekali. Aku nak team dengan budak-budak lain. Dengar sini. Okey, tapi aku, Alisha ada misi ya dah. Sendirilah. Ah, nah, nah, nak tengok ke aku. Aku lagi prefer dia orang dia orang build dia orang punya communication kan. Ruksi Alisha. Wah, team dia boleh tahan juga. Banyak mobility. Mana? Ada satu dekat sana. Tapi Zaz dah nak sampai. Ah, laju gila. Oh, sampai dah. Atas tu ya. Zas tinggal pantas ya. Zaz, zas sampai. Oh, ada trap. Oh, ah, oh. Ah. Okay, ni menara yang kedua. Alright, Ali dapat detect trap tu. Dia kena kerja sama sepatutnya kan. Macam jet tu dia carry apa? Ali ke? Wah, dua orang lain dah datang Kai. Ha, dapat. Sekejap. Kai geng dia lah kan? Oh, bukan. Dia KS. Oh. Alisha. Dan juga... Siapa? Rudy eh? Oh, itu dia kita punya Mecha. Alamak. Aku dah biasakan nama-nama eh guys. Ha. Ah, bertukar jadi banyak. Ha, ah, let's go. Banyak agak dia boleh jadi ya. Eh? Jam, alright. Oh, tu power dia. Dia boleh letak macam something untuk kontrol lah. Wah, eh, rambut Ay, ah, panjang. Ah, maaf. Apa dia buat tu? Dah deactivate dah Kai yang buat lah. So technically bukannya Diorang ikut team pun Semua bekerjasama Oh dah jatuh dah Apa lagi? Protect Ali. Ah, okay, nice. Oh, resi rambut panjang. Cover, nice one. Iman. Sekejap, dia akan duel dengan Rudy ke? Ya, oh, salah lah kan. Ini latihan berpasukan. Ya. Kamu mesti pulang ke sini dengan kesemua ahli pasukan kamu. Itu objektif dia. Nak berlatih bersama-sama Menyiapkan misi bersama-sama Sebab Ali ni mentaliti dia Apa memang Dah cedera Memang dia nak dia je yang buat semua eh Oh Rudy Wah dia ni banyak betul power dia Sekejap Ni siapa Rudy lah kan Haa ah. Banyaknya power dia. Camouflage. Lepas tu dia boleh kontrol mekanikal. Huh. Macam ni Iris. Nanti. Dia, dia macam apa? Stealth, stealth teknologi yang lengkap. Oh, siapa pula ni? Kau. Oh. kau nak. Oh, okay. Tu siapa? Tu uh, DOS eh? Okay. Oh dia kena tangkap. Aku tak ingat pun dia kena tangkap. <laughs> Tapi itulah dia. Uh, episode 2 season 2. Kita boleh lihat uh, training. Di antara semua. Uh, apa? Ahli-ahli yang akan menjadi agent ni lah. Uh, budak-budak jadi agent ni. Diorang tak faham langsung apakah sebenarnya tujuan latihan tu. Sepatutnya diorang bekerjasama antara uh, empat-empat elemen teras tu kan. Tapi masing-masing nak buat hal masing-masing. Even yang last sekali yang dapat benda lah chip tu pun Rudy tu pun walaupun aku memang rasa power dia hebat lah uh, ah, dia pun pentingkan diri juga sama je macam Ali tak ada beza pun tapi at least eh, Ali ada caring sikit lah kan uh, itulah kita nak tengok apa kesudahan dia adakah Rudy dapat hantar chip tu ke tempat yang sepatutnya ataupun akan ada konflik lagi lah. Macam ada gaduh-gaduh lagi. Kita tak tahulah. So, kalau korang suka dengan video ni, episod ni, Korang boleh like dan jangan lupa untuk subscribe juga. Kita akan jumpa lagi di episod akan datang. Hmm, apa sebenarnya yang uh, agent Rizwan nak eh, daripada kontes aku tadi DOS lah kan? Tak tahulah benda. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan bye-bye.